no Peirão as folhas evadidas do almanaque dos nossos sonhos. As novas ruas de sempre exibirán o escaparete das mesmas novas inéditas. Fumaremos nas pipas despeitadas todas as transeuntes hostilidades mudas. O vaso despigado no outro porto remataremos-no aqui no mesmo bar. Cabo do marinheiro desconhecido que nos repite a mesma abitua sorriseroille. Los burdeles já sabem que a nossa moeda tem o anverso de ouro e o recoverso sentimental. Os ecos imprevistos do nosso cantar sonâmbulo apagarão os focos de madrugada. Manhã despertaremos na ausência desta jornada. Esquivou-se um gafolha de diário efusivo, erámulos salvadoras na precipitação de uma hora artificial.